E bana, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo imedhamiria kufanyiwa marekebisho viwanja saba vya soka baada ya tathmini kukamilika. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Said Othman Yakobo, viwanja hivyo ni vivyo vilitengewa shilingi bilioni kumi katika bajeti ya wizara hiyo ya mwaka 2022 2023 Viwanja vitano kati ya hivyo vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi yani CCM na vingine ni kile cha Uhuru na kile cha Mkapa ambavyo vyote vipo jijini Dar es Salaam. Katibu Saidi Othman Yakubu amesema kwamba baada ya kuidhinishwa kwa fedha hizo walimpa mkandarasi mshauri ambaye ni wakala wa majengo Tanzania yani TBA aliyezunguka katika viwanja vyote vinavyotarajiwa kufanyia maboresho na kuangalia kinachopaswa kufanyiwa katika viwanja hivyo. Akasema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa utajengwa na wakandarasi wawili, huku mmoja akiwa wa kimataifa ili kuupa hadhi kubwa uwanja huo. Maoni yako ni yapi kuelekea uh, ah, projekti hii? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comment hapa. Mimi naitwa Deus von Bismarck.